Een zee van bloemen en planten. Maar als je goed kijkt zie je verschillende zones. Hier op het buitendijkse land dat direct aan de Waddenzee grenst. Een kwelder. Bij storm of extra hoog water komt een kwelder onder water te staan. Het sediment heeft dan de tijd om neer te slaan. En als het water weer wegtrekt, blijft het sediment tussen de planten achter. Hierdoor worden kwelders geleidelijk steeds hoger. En hoe verder van de Waddenzee, hoe hoger de kwelder. Met op elke hoogte eigen plantensoorten. De plant die het dichtst bij de Waddenzee staat is zeekraal. Dit is de pionier van de kwelder en is zouttolerant. Bij het hoger worden van de kwelder wordt de invloed van het zoutgehalte van het water steeds minder. Waardoor er andere planten kunnen groeien. Zoals zeeaster, zeealsem en lamsoor. Deze verschillende soorten planten volgen elkaar dus in de tijd en ook in ruimte op. Dat noemen we successie. Op de kwelder verandert de grens van water en land voortdurend. Het is een dynamisch en kleurrijk biotoop voor veel soorten kleine en grote dieren.